के हो के भनेको छौ जबभित्र नत्र आफ्नो काम गर अरे आज जसरी पनि एउटा मान्छे राख्नै पर्छ आज चाहिँ अलिक इमान्दारी पनि मान्छे पर्छ है प्रभु तपाईँलाई ढोक्छु गरौँ बस्नु छ what is your name what is your name नाम सोधेँ क्या तपाईँको नाम के हो ए चुप के अरे कसलाई चुप भनेको बानिस कि सेक्रेटी होइन सर होइन मेरो नामको सर्ट फार्मको नामै चुप हो र मेरो रियल नाम भने चन्द्र प्रसाद हो सर ए अनि उमेर चाहिँ कति सिक्स थर्टी टाइम सोधेको होइन हौ उमेर सोधेको मैले मेरो उमेर त भनेको नि सिक्स थर्टीलाई अब नेपालीमा छत्तिस त भनिन्छ नि हल्का अब जब इन्टरभ्यू लगाएर आएको छ हल्का इङ्ग्लिस बोलिदिउँ भन्न नि सर अलिक सिधा सिधा भन्न सकिँदैन ए भाइ त इङ्ग्लिस पनि आउँदो रहेछ त्यस्तो नाथे इङ्ग्लिस आइहाल्छ नि हौ सर कुकुरलाई त आउँछ केही कुरा सोध्यो भने हावामा जब फर्काइन्छ झन् म त मान्छे भरे म त सर इङ्ग्लिस त कि बाटो दिए उडाइन्छु हावामा त म फेरि गुडाइ नै दिन्छु नि त फेरि sir I know English or this much. Donald Trump, America president, I winning, he losing in English. खोइ त सर्टिफिकेट त्यो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट छोडिदिनु न स्यालेरी चाहिँ कति दिनुहुन्छ भन्नु न महिनामा ए स्यालेरी डेढ सौ रुपियाँ दिएगा डेढ सौ रुपियाँ त्यस्तो लाग्छ डेढ सौ रुपियाँको सर म ज्यानै दिनु तयार छु ल deal done done done sir deal done ए डिल गरौँ न त त्यसो भने ल ल ल सर मलाई भोलिदेखि आइहाल्छु ल अन्त भन्न गयो कस्तो बोल्नु हो क्या मलाई फेरि खोला सिग्रेट थियो क्या हो सेक्रेटी डेढ पनि आयो हो